ацетилендин кошулуу реакциясы ацетиленди кальцийдин карбидинен алабыз силер билесиңерби ацетилендин молекуласында көмүртектин атомдору экиден п байланыш менен бириккендиктен ацетилен бром менен реакцияга кире алат бөлүнүп чыккан ацетиленди брому бар пробиркага алып барабыз чын эле ацетиленди бром аркылуу өткөрсөк бромго тиешелүү түс акырындан жоголот реакция биз ойлогондой жүргөнүнө ынандык